өз алдынча разрядтын мисалдарынын бири учкун разряды учкун разряды нормалдуу атмосфералык басымда жана электроддордун ортосундагы чоң потенциалдык айырмасында пайда болот атмосферадагы учкун разряды болуп чагылган саналат учкун разрядын лабораториялык шартта электрофордук машинанын кондукторлорунун ортосунан байкаса болот электрофор машинасынын кондукторлорун зарядтоо менен аларды белгилүү бир аралыкка жакындатабыз мында зарядталган өткөргүчтөрдүн разряды байкалат алардын ортосундагы электр талаасынын чыңалуусу көбөйөт бул аба боштугунда эркин электрондор кармалат электр талаасы менен тездетилип нейтралдуу атомдорду жана аба молекулаларын иондоштуруу үчүн жетиштүү энергияга ээ болот бул разрядтын пайда болунушуна алып келет Разрядтагы иондоштурулган газы ысыйт бул басымдын өзгөрүшүнө алып келет ошондуктан учкун разряды үн менен коштолот күн күркүрөгөн учкун разряды менен атмосферадагы кубулуштар мисалы металл иштетүү үчүн колдонулат